be faith and Bizitzak zenbat kurpilea ditu, bi beharrea iru bali. deus erririk pasa Zer genak eurez, zer da laguntza